dadi suwung telah garing rasane kaya lagi dikulung wis leting sapi pitu rasane malah deker lah kok malah disogo heksimer doa studio lung tulung aku malah bingung kaya lagi kepentung metu metu ngalor ngidul ketemu telah kok malah